እሺ እኔ ማማ ባለፈው ከስልክሽ ካርድ ወሰደ ተብሎ ሰው ሁሉ እየተንጫጫ ነበር። እሺ እና አሁን ካርድ ልሞላልሽ ነው። እሺ ባለ ስንት ልሞላልሽ? ባለ እ ምንድን አንድ ሺ ሰጥቼሽ እዚሁ እንዳትወድቂ። አይወድቅ ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ሁለት ሺህ ብር። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ በያቸው በያቸው ፊት ለፊት ሁላችሁን ወዳችኋለሁ። ደስ አለሽ ማርያምን ሙይ ካርድ ይመላለሁ። ይኸው ስንት ሺህ ነው? ሁለት ሺህ ሁለት ሺህ ካርድ ተሰጠኝ።